ja see on see töö, mida teevad audiitorid äh, homme. ehk homme toimub teine lugemine, millega kinnitatakse, et täna nähtud tulemused on ka krüptograafiliselt ja matemaatiliselt äh, tõesed, kõik sammud tehti korrapäraselt ja see on siis see homne miksimine uh,. Äh, any more questions?